o áudio não tava gravando. Tá, então. Fala galera, tudo certo? Aqui no Mando tá é o Louco. E hoje a gente vai gravar Fortnite. Free Fire, desculpa. Eu me confundi. também, né? Eu sou uma, eu sou uma bosta viva, né, pai? Eu sou uma bosta viva. morreu já. Só pra ficar esperto. Morreu. Ay. pra me curar. Falta 12, cara. E eu tô com 6 kills. Isso é bom. Eu acho. 3 kills não consegue muito fácil no Fortnite. Eu acho que aqui no Fortnite também. Eu acho. Só isso que eu peço, dar tiro pra cima. Ah, meu Deus, não em mim! Cadê? Eu não conseguia saber. Mas é isso, galera. Tomara que tenham gostado do vídeo. acho que o vídeo foi mais de... que eu esperava. Deu uns 16 minutos, mas... Obrigado pra quem assistiu até aqui. E falou.